Ik doe nu deel van mijn niggas. Yo, het is jaren na Kan die mijn laatste wish, ik weet die. Ik kan niet mijn laatste wish. Kan uh-huh. die mijn laatste wish, ik weet die. Dit gaat niet mijn laatste wish. Ga niet. Mijn nikkers zijn die idle. Ik heb die trains, zo, zo, zo. Ik was aan die idol. Ik do wel kill, maar is je afzij. Ik ga. Maar ik was aan die idol. Kijk aan mijn hoek op mijn lap. Oh, oh, I Ik aan die idol. Ik was die idol. Die idol van ik die idol. A 7 jij bent maar bij die boos. Toen vat ik je les en toch een maak je van mooie glow. Ze kan je dromen bereiken, dat je kan no een bal. Ze zet de 100 en ze wees voor jou aan de nul. kom maar blazen, je kan stel Trap bloed, ik ben woord en in de bijbel Is gekoppeld, maar ik heb party van de kabel Zij kan doodgaan, dus het is aan nou fijn Kan niet mijn laatste wish, ik weet die Die kan niet mijn laatste wish Kan niet mijn laatste wish Ik weet die Die kan niet mijn laatste wish Ga niet Van ik is aan die idol Ik heb die trainers gezakt Oh Ik is aan die idol Ik wil kill myself zat Cái Mày niggas ra này ai yêu Cái cao nói nô cốp my love Niggas ra này ai yêu Niggas gì ai love Này ai yêu Niggas gì ai love Shine on my niggas Right though Niggas I smoke on these demons als ik die idol Ding je een idol mijn Die eyes om mijn adem, hij is mijn titel Rap to the core Ik kroeg en aan wanneer kort aan viral Gaan en op blow ik zie idol Kan die mijn laatste wish, ik weet die Ik kan die mijn laatste wish, kan die mijn laatste wish, ik weet die Die kan die mijn laatste wish My niggas on the idol. Ik heb die trains gezakt. Niggas on the idol. Ik kan wel kill myself, son. My niggas on the idol.